Em dic Annika i sóc neerlandesa. Sóc estudiant eh, de periodisme eh, i estic fent eh, Erasmus aquí a la UiA. Després d'un temps eh, a Barcelona he descobert llocs nous, eh, persones noves i també una nova llengua, el català. Eh, I ara he començat a estudiar-la una mica eh, per poder entendre eh, millor aquesta ciutat i aquest país i la gent que hi viu. Eh, és sorprenent com un simple bon dia eh, per obrir el cos de la gent, perquè no proves.